ما في هون بناي وهون بناي Смотри, за площадью там есть два дома возле бизнес-центра, в частном секторе. Левый дом занят нашими, правый на три четверти наш, но там сильное сопротивление. Надо помочь пехоте. Ударишь по боевикам, только внимательно и аккуратно, чтобы пехоту не задеть. Потом будешь прикрывать установку автобуса. Как только выйдешь из-за угла здания, повернешь ствол вправо и стреляй. Дорабатывай пулеметом, чтобы не высовывались. Как выйдешь из-за угла мола и повернешь ствол, то справа у тебя будут наши, а слева боевики. Там пехоте тяжело. Боевики закрепились хорошо, а наши открыты. Им незачем укрыться там. Надо ударить по боевикам сейчас. Мой коллега Виктор Кузнецов находится внизу мола и снимает с позиций, расположенных, что называется, лицом к лицу с противником. Небольшая утренняя лужа превратилась в настоящее болото. Несмотря на то, что бульдозер засыпал песком эту яму, танку приходится тяжело пробираться через эту жижу. Ненадолго застряв, танкисты выбираются и направляются на огневую позицию. Офицеры занимают наблюдательную позицию в помещении одного из бывших магазинчиков. Вход через стену сюда был проделан боевиками. Bas bas bas bas! Бремка безоружна, и чтобы доставить автобус на место установки, танкисты должны прикрывать эту инженерную операцию. Заодно погасить огневые точки, которые ведут огонь по пехоте в частном секторе. Подход к огневой позиции вдоль здания мола, согласно проговоренному плану, чтобы не подставляться под выстрел из гранатомета. Эта бетонная конструкция мешает установке автобуса. Бронебойным выстрелом она сносится, а снаряд уходит в сторону боевиков. В застройку частного сектора за площадью. Под прикрытием танка Бремко начинает двигать автобус на место его установки. Снимать мне надо с вытянутого монопода, так как нас могут достать снайпера боевиков. Но поэтому камера начинает снимать в расфокусе. огонь! Этим оливам уже не одна сотня лет. Армейские подразделения при любой возможности стараются не повредить деревья. Поэтому танкисты фигурно маневрируют между посадками, если есть возможность не повредить старые деревья. Несмотря на плотность огня танкистов, снайпера боевиков пытаются достать солдат внутри мола или разбить оптику танка. сейчас возможен удар от них. Танкисты интенсивным огнем подавляют все огневые точки на линии соприкосновения. Танкисты заметили огневую точку стрелка и нанесли удар по террористу. Бремка подводит автобус все ближе к углу мола. Сейчас надо быть на настороже. Боевики понимают, что при наведении нормального сообщения между зданиями они уже не смогут вернуть себе контроль над бизнес-центром. И поэтому сейчас возможен удар от них. Танкисты интенсивным огнем подавляют все огневые точки на линии соприкосновения. Экипаж контролирует поле боя и обстреливает боевиков из пулемета. Наконец автобус установлен. Боевая задача экипажа выполнена. Операция продолжается. Солдаты, находящиеся в бизнес-центре и ведущие бои с противником внутри помещений, запросили боеприпасы. Но со стороны школы активизировались снайпера террористов, и задача у танкистов будет остудить их пыл. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск, Сирия.